quando na minha mocidade A ternura de um amor sem falsidade Confiante sempre na felicidade Eu cantava, eu sentia tudo que sonhei Mas depois surpreendeu minha solidão mas depois surpreendeu minha solidão. Foi o fim da ilusão. E agora, dessa desilusão. Aparecendo a saudade das sombras dessa recordação. Um gesto de perdão que eu não fiz. O remorso traz aquela triste melodia que me faz infeliz, infeliz. O remorso traz aquela triste sempre na felicidade. Eu cantava, eu sentia tudo que sonhei. Mas depois surpreendeu-me a solidão. Foi o fim da ilusão. Mas depois surpreendeu-me a solidão.